मान्य सदस्य सुमना श्रेष्ठ सम्मान्य सभामुख महोदय रासोपाको पहलमा पहिलो न्यून न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको थियो कोरल्ने केन्द्र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर अहिलेकोमा हटाइएको छ के यो घुमाउरो पाराले रासोपालाई किटाकाट भन्न खोजेको हो कि पनि लागिरहेछ बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरलाई प्राथमिकताबाट चाहिँ हटाउने र तर उद्यमशीलताको भाषणमा मात्रै सीमित गर्न खोजेको जस्तो पनि लागिरहेछ प्रेम आचार्यको बारेमा बोल्यो भने मिडियामा छाइन्छ भनेर क्यासिन गर्न खोजेको जस्तो पनि लाग्न थाले छ तर अर्को प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्न नपरोस् भनेर हामीले के गरेका छौँ हेर्नुहोस् बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर कोही मान्छेलाई उद्यमशील बन उद्यमशील बन भनेर त्यो प्यासन मात्रले पुग्दैन सपोर्ट चाहिन्छ त्यो सपोर्टको लागि चाहिए राखिएको थियो उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्नको लागि कोरोल्ने केन्द्र व्यवसाय कोरोल्ने केन्द्र बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर जसरी अहिले अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल छ त्यसरी नै म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु अब बनाऊ अन्तर पार्टी युवा सञ्जाल बनाऊ त्यो पार्टीभन्दा माथि उठेर युवाको लागि धन्यवाद समयको लागि मैले दुईवटा रिक्वेस्ट गर्न खोजेँ आग्रह गर्न खोजेँ जुन यो एनसेलको कुरा पटक पटक आइरहेछ यो एनसेलको प्रभाव पर्न नदिनको लागि र बहत्तर घन्टा तपाईँहरूले यो त्यस्तो दूरसञ्चारको यस्तो ठुलो ऐनलाई त्यो टेक्निकल मान्छे खोजेर बुझेर संशोधन राख्ने पर्याप्त मा समय हुँदैन कृपया प्लिज प्लिज स ड्राफ्टिङ स्टेजमा मस्यौदा स्टेजमा नै जनप्रतिनिधिहरूलाई इन्भल्भ गराइयोस् अनि त्यति त्यो भएर त्यो पारदर्शी रूपमा राखियोस् ताकि हामीले सुनिश्चित गर्न सकौँ यो जुन नेपाल सरकारकोमा आउनुपर्ने हाम्रो नेपाली जनताकोमा आउनुपर्ने त्यो डिभिडेन्सहरू चाहिँ नि हामीले नै राखौँ कोही अर्कोले लानु नपाओस् यो मैले आग्रह गरेँ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री मनिष झा सम्माननीय सभामुख महोदय सञ्चार हाम्रो आधारभूत हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा हो हाम्रो त्यो पाउनुपर्ने आधारभूत हामीले अधिकार किन पाइरहेको छैनौँ नेपालको सबै ठाउँमा त्यो किन पुगिरहेको छैन पुग्दाखेरि पनि त्यो क्वालिटी किन खस्किरहेको छ के त्यसमा कल ड्रप भइरहेको छ आजकल बोल्दा बोल्दै हराउँछ आवाज आफ्नो आवाज सुनिरहेको छ कि छैन त्यो पनि थाहा हुँदैन बिचमै काटिन्छ रोकिन्छ यो क्वालिटीमा किन हामी कम्प्रोमाइज गर्दैछौँ के कतै करप्सन इन्भल्भ छ कि केही अर्को कुनै उद्देश्यहरू त्यसमा सहभावेश भएको छ त्यही बारेमा स्पष्टता चाहन्छु धन्यवाद सदस्य श्री हरि ढकाल सम्मानित सभामुख महोदय यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुन्या भएर मैले यो सुन्ने समयमा मौन धारण गरेँ धन्यवाद सौरामा चञ्चलकली नाम गरेको पैँतालिस वर्षीय हात्तीको निर्मम तरिकाले धारिलो हतियारले सुँड दुई दुई टुक्रा हुने गरेर काटिएको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन दुई हजार उनातिसको दफा छब्बिस एक अनुसार कारवाही गर्न माग गर्दछु हामी मूल्य सबै कुराको बुझ्छौँ सहमुख महोदय महत्त्व केहीको पनि बुझ्दैनौँ अहिले विश्वमा क्रुएल्टी फ्री टुरिज्म हिंसारहित पर्यटन चलिरहेको छ नेपालमा अब पर्यटक त्यो सुँड काटेको हात्ती हेर्न आउँदैन यो मानवता विरुद्धको अपराध हो यो कुराको म पर्यटन मन्त्री गृहमन्त्री र नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेर घोर भर्सना गरी दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कारवाही गर्ने माग राख्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाल सम्माननीय सम्माननीय सभामुख महोदय बाटो निर्माणको क्रममा भाँचिएको पाइप नजोडिँदा टोखा एघारका महादेव टार क्षेत्रका बासिन्दाले खानेपानी नपाएको एक महिना भयो त्यसै गरी तारकेश्वरको फुटुङमा बनेको पानी ट्याङ्क प्रयोगमा नआउँदा त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले पनि पानी पाएका छैनन् सुक्खायाम लागेसँगै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छभित्र पर्ने काभ्रेस्थली धर्मस्थली साङ्ला फुटुङ मनमैजु मात्र होइन गङ्गबु र महानगर क्षेत्रभित्रका बस पार्क र सामाकोशी क्षेत्रका बासिन्दाले पनि पानीको समस्या भोग्न परिरहेको छ शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमा भएका मुहानहरूको सही व्यवस्थापन नहुँदा कतै पानी खेर गएको छ भने कतै पानी नै नहुने स्थिति छ मेलाम्चीको पानीबाट पनि यी क्षेत्रका बासिन्दाहरू विमुख हुनु परेको छ राजधानीका जनताले ढुक्कसँग पानी कहिले खान पाउने होला धारा त जोडिन्छन् पानी कहिले आउँदैन सभामुख मार्फत मान्य सदस्य श्री सोभिता गौतम सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालमा केही समय अगाडि मात्रै त्रिदेशीय प्रधानमन्त्री फुटबल कप सम्पन्न भएको छ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकले खेल खेलाएर त्रिदेशीय कपसम्म जिताइसके तर अहिलेसम्म पनि उनले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका छैनन् यत्रो समय भइसक्दाखेरि पनि श्रम स्वीकृति किन पाएका छैनन् यो अचम्मको विषय त हुँदै नै हो तर यो खेलप्रतिको उदासीनता पनि हो विसङ्गति पनि हो विकृति पनि हो अव्यवस्था पनि हो खेल जितेको बेला खुजुरा पैसाको बिटो लगेर मात्रै खेलप्रतिको सम्मान हुँदैन सभामुख महोदय त्यसैले यदि यो खेलप्रतिको सम्मान गर्ने हो भनेदेखि म सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु म सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो हाम्रो अव्यवस्थाको मारभित्र मुख्य प्रशिक्षकलाई नपारिकन उनको सम स्वीकृति दिलाउनुपर्छ र उनलाई तलब भत्ताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय विधेयक आउँदैछ त्यो खुसीको कुरा पनि हो र आउँदै गर्दाखेरि हामी सबैजना त्यो विधेयकको अंश हुनेछौँ हामी सबैजनाले त्यसमा हाम्रो केही न केही योगदान पुर्याउनेछौँ राम्रो हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु सँगसँगै आज मन्त्रीज्यू आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको अवसर पारेर यहाँ जुम्लाको मानिज्यूले बर्दियाको मानिज्यूले प्रश्न राख्दै गर्दा काठमाडौँ जिल्लाभित्र शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर आठमा पर्ने वज्रयोगिनीको क्षेत्रमा अझै पनि फोनहरू को टावर छैन त्यहाँ अझै पनि स्कुलहरूमा समस्या भइरहेको छ त्यहाँको स्कुलमा अझै पनि पढाउन र एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा चाहिँ एउटा सम्पर्क गर्नको लागि समस्या भइरहेको छ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त सञ्चारको समस्या भइरहेको छ भनेदेखि अन्य जिल्लामा समस्या हुनु त्यो स्वाभाविक प्रश्न नै हो जस्तो लाग्छ तर कहिले यो प्रश्नको जवाफ कहिले आउने र समाधान कहिले हुने मन्त्रीसँग मेरो यही प्रश्न छ धन्यवाद धन्यवाद समयको लागि मैले दुईवटा रिक्वेस्ट गर्न खोजेँ आग्रह गर्न खोजेँ जुन यो एनसेलको कुरा पटक पटक आइरहेछ यो एनसेलको प्रभाव पर्न नदिनको लागि र बहत्तर घन्टा तपाईँहरूले यो त्यस्तो दूरसञ्चारको यस्तो ठुलो ऐनलाई त्यो टेक्निकल मान्छे खोजेर बुझेर संशोधन राख्ने पर्याप्त मा समय हुँदैन कृपया प्लिज प्लिज ड्राफ्टिङ स्टेजमा मस्यौदा स्टेजमा नै जनप्रतिनिधिहरूलाई इन्भल्भ गराइयोस् अनि त्यति त्यो भए त्यो पारदर्शी रूपमा राखियोस् ताकि हामीले सुनिश्चित गर्न सकौँ यो जुन नेपाल सरकारकोमा आउनुपर्ने हाम्रो नेपाली जनताकोमा आउनुपर्ने त्यो डिभिडेन्सहरू चाहिँ नि हामीले नै राखौँ कोही अर्कोले लानु नपाओस् यो मैले आग्रह गरेँ धन्यवाद माननीय सदस्य श्री मनिष झा सम्माननीय सभामुख महोदय संसार हाम्रो आधारभूत हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा हो हाम्रो त्यो पाउनुपर्ने आधारभूत हामीले अधिकार किन पाइरहेको छैनौँ नेपालको सबै ठाउँमा त्यो किन पुगिरहेको छैन पुग्दाखेरि पनि त्यो क्वालिटी किन खस्किरहेको छ के त्यसमा कल ड्रप भइरहेको छ आजकल बोल्दा बोल्दै हराउँछ आवाज आफ्नो आवाज सुनिरहेको छ कि छैन त्यो पनि थाहा हुँदैन बिचमै काटिन्छ रोकिन्छ यो क्वालिटीमा किन हामी कम्प्रोमाइज गर्दैछौँ के कतै करप्सन इन्भल्भ छ कि केही अर्को कुनै उद्देश्यहरू त्यसमा सहभावेश भएको छ त्यही बारेमा स्पष्टता चाहन्छु धन्यवाद